Усім привіт захисники України. З вами Макс Прам. Сьогодні ми пограємо в гру Майнкрафт, Чопні. Але ж не все так е, просто. Бо тут у нас Бедварса нема, бо мало українців грають у Бедварс. Ой, Що, хто це кинув, я не знаю, тому я викидую. Певно, десь пранкер нашов. Знайшовся, до речі. Якось так е, вийшло. Буду пранкувати робити падле росіянам бо вони напали на нас. Знати, що мало мало цих серверів з української мови, тому не можу сказати, що я буду грати тільки українську, бо там дуже мало грають. Ось, до речі, вас можуть копати. Спеціально теж зроблено. Що робитиме з цим зіллі? Ой, нащо я це зробив? Чи що зі мною? Так вибачайте, але я не просинав свого діла. Е, Грав я десь рік. Так, бачу якісь хуліганки впали. Це, напевно, знову росіяни. Бо це нереально. До речі, бачите, що я зараз роблю? Бачиш, що він впав. Оце такий прикіш, прикол. Пішли з тобою, хлопець, е, та виб'ємо з цих росіян все, що вони накоїли. Та що ж ти мене б'єш? Не бийте, будь ласочка. Дайте мені, до речі, сюди. Я буду... Ні, не треба. Почекай, я я зараз заспокоюсь. Так, е, я не грав, я не грав українською, я перший раз, російською щось багато. Тому що я ж з востоку України. Кажуть, якщо ви з востоку України, то напевно ви сепаратист щось таке. Так. Лагами не было, сучка. Не дай кирку. Кирку? Камена. А, кайло. Дай мне камену кайло. Оце, блин, мова. Так. Я не знаю, хто розумів. А, хм, Майже минус один рок. Рок як це сказати, я я не можу казати грати одночасно. Я піду через верху, щоб подивитись, де ці росіяни. Бо тут е, грають, напевно, росіяни, хто я це знає. О, Дуже складно, дивіться. Зараз будемо пранкувати. Е, якщо ви дуже любите пранки в Майнкрафті, у Майнкрафті, то ну, ми їх провчимо, бо ми українці. Мінус один росіянин в моєму пульсі, щось таке. Пішли, кажу що тут е, подивився. Це піхотинець росіян, який йде руйнувати українських людей і українських дітей. Так, ще один, напевно, щось десь буде. Так, мені достатньо. Дивіться, що я буду робити. Так, це вони глузду поз'їжджали з росіянами. Що вони роблять хвилини, бо потім буде дуже важко цей е, пранк робити. Пранки він ну, мене побачив, напевно. Чи він мене побачив? це він мене побачив? Чи я його побачив? Чого він мене побачив? Все, росіян дуже легко розвісти на гроші. Це дуже прикольно. Далі ми підемо з вами, напевно. Ага. Якщо ми будемо... Я їсти не хочу. Росіяни орде. Так, давай щось якийсь пранк що. Так, він запранкований. Але він дуже такий малогозводний. Не знаю, що тепер йому робити. Але це росіянин такий. Мінус один росіянин. Один такий шойці, напевно, він вийшов. Але ж я ось так зроблю. Западню ще виграю також. Це було прикольно. Побач мені. Так, що робити мені з цим? Де ви будете зупиняти ось? Так, це і дуже якийсь мутний. мутна людина. Можливо просто пополбешити чи що. Що з цією людиною що він робить? Так, іди сюди. Іди сюди. Він сховався, він вже також хоче пранкувати когось. Ну ж таке, хоча. Давай, зараз чим? Мене вона побачив, він не побачив, але я буду грати. Це зілля, зілля. Останнє в мене таке. Так, ви напевно мене знову побачили, але зроблю ось таке. Рекомендую. Піду знов сюди. Перемагаю. Може дефа десь будемо захищати свою країну чи що. Так, росіянин геть. Росіянин геть. Росіянин геть. Звідси. Щось я впав. Ну, це не чесно, бо вони грали так. Я дуже, до речі, боюсь так е, скакати, до... бо саме все бачите, дуже-дуже дуже важко дуже Але все буде реально, якщо все це спрацює. Так, давай пригай. Так, бач, що пригнув. Але ж треба ось так робити. О, ось так буде добре. Так, давайте десь базу стру... будувати, бо це надобиться нам ця, ця база. Так, дивись, бачиш, що я роблю. якийсь пав українець чи росіянин, який дуже мене мені. Ей, це напевно читер чи що, не розумію. Пігнал. Е, пішли з цим поквитаємося. Так, я напевно піду, бо щось дуже мало залишається здоров'я, дуже-дуже мало. Дайте мені також пранк цей. Добре, залишається декілька хвилин, щоб я щоб я пранк робив якийсь. Бо я в це вмію, але ж ці росіяни дуже активні. Так, це певно якась людина. Що будемо з цим? Нічого. Це, певно, якісь е, злодії. До речі, можна також е, цю пакость робити, бо це дуже вигідно, як я розумів. Ну що ж, давай тоді пакость якісь робити. Що мені робити з цим? Росіяни не зупиняються чогось. Ем. Так, це мене потрібно. Так, взагалі я вже не хочу щось робити. Його вони все ламають, я це не розумію. Де де можна знайти цю бомбу? Бо все вони взривають, все вони творять. Ну, Буду робити пранк, вибачайте. Так, вони напевно зрозуміли. Йдемо. Все, буде мене бити. Але ж я така людина, що я не зможу це зробити. Не зробите. Коротше, мені залишається дуже мало часу. Тут це це означає, що треба буде пити-пити-пити. Бо в мене залишається тільки дві. Ще можна піти та й зрозуміти, наприклад, точніше ще взяти зілля, бо вони знадобляться, але залишається дуже мало хвилин. Тому як як мало, ну багато росіян щось стало. Я хотів якийсь пранк робити, я навдах. Я навдаха, так, розумію. Але я, напевно, зроблю все. Вперед. Навдаха, так, навдаха. Пере ПВП якийсь. щось таке. Але якийсь росіян дуже дуже боляче б'є. Не розумію, як вони б'ють це все. Так, росіяни дуже сильні. Зрозуміло, зрозуміло, розуміло, зрозуміло, напевно. Бий його! Бий його. Ну, напевно, тут. Мабуть, там. Він, напевно, ось тут, але я ось так зроблю йому і мінус один ще росіянам. Буде дуже жалкувати від цього, але якось так. Україна, тому що я Макс Прайм, Україна. Якось так вийшло. Так, розумію, там ще потрібна підтримка. Знаєте, що я хочу ще, до речі, пограти, ще останню гру? Це я хочу. Кішечки з. Ну, щось, щось таке. Ну ну нащо так. Ну зачекай, росіян. Чи ж таки ти грайлива людина, чи що? Так, зрозуміло, би його, би його, бо він залишається дуже. Останнє, я підтримка України також є. Так, мінус один. Давайте так, грати деф десь якийсь. Так, може я буду дуже слабий, але в мене є. Хоча б щось для дефу якогось. Так, знову якийсь росіянин. Є українців, як завжди. Залишається ще 30 хвилин, 30 е, секунд. Ось ця карта. Ось ця. Ось це. До речі, нам потрібно це деф грати. Тому я хочу бути алмазником, також я хочу стріляти з луку, я хочу все. Робимо. Робимо. Привіт, я з України, сам не знаю хто ти. Але я з України також. А, до речі, так можна. Я, Ну я так зроблю, тому що це Може прикольно буде. Так, давай будувати. Він ось там, знов він тут. Так, дивись, я зараз буду стріляти десь. десь. Якщо ми будемо перемагати, то я мав не буду це робити. Так, десь він тут, десь він тут, десь він тут вже. Десь він там вже, вже, вже, вже, вже десь там. Де цей росіян? Зрозумів, де я, де він, де я, де він, де я не зрозумів. З луками ми стріляємо, а ці піхотинці йдуть сюди. Бачиш, де він? Бачиш, де він? Він ось тут сидів, все це життя він сидів ось там. Так, е, залишається дуже мало хвилин, залишається дуже мало хвилин, росіяни кажуть, що ми не знайомимося, але я все зроблю, щоб вони е, програли, програли, програли. Ось так роблю, щоб вони програли. Так, це дуже швидко вони це і роблять. Мені не чесно, бо це дуже важко. Знаєш що, ти не дістав. Так, мене достали. Чесно. Ой, боже мой, що ми робити? Залишається тільки трішки чекати. Може давайте нападати, бо це вже десь. Залишається трішки. Давай, роби, все роби. Так, ем, у нас погані новини, бо щось росіяни почали дуже сильно грати з нами. Це мені дуже не кортить, а лише болить. Це хто робить все це? Якось так, це все робить. Що ти робиш, а? Взагалі не розумію. Та пішов ти росіянин геть звідси. Дурний, <laughs> якось так можна казати, в принципі. Ну що він робить, ну реально он зрозумів я все це. Он мене дразен. Так, все, мене це досяло. Вони забули, що я козак. Вони забули, що я козак такий. Козак, козак, я козак, все, все, все, я козак, я козак, я козак. Все, мене розлютили ці росіяни, я пішов. Байдуже, що всі мною буде. Сумувати не треба. Треба я не розумію, де це пранкер? Вони мене задовбали. Я раніше так з ним робив, а тепер вони зі мною так роблять. Ну ви зрозуміли, що мене треба робити. Стріляти, але я не, не дуже вмію. Ну ну як це розуміти? Явно. Я обіцяю, що росіян я переможу, бо це дуже легко зробити, тому що я працював у Майнкрафті, і це я дуже граю сильно. Це зрозуміло, що він дуже сильний. Зрозуміло, що він дуже сильний. Так, ну сам качай, але сам ти помилку розробу. Ну, ну і звісно, тут вони розділилися з цим бажанням. Що вам казати? Так, може це щось не те, але я все зроблю, щоб перемагати, бо це дуже важко зробити, якщо в тебе немає потенціалу. Але як я буду перемагати, тільки вірити. До речі, вони дуже сильні, я відчуваю. Ах, але я така людина, що я зможу це зробити. Його, мабуть, сяв, так що якось і так. Росіянин минус, напевно. Чи він десь ховався, може тут він сховався. Шукати якийсь блок треба, ось і все. Але він показався, напевно, ось він бригає. Якийсь тут бригає. Да і все. Коль, ну на що мене скинули, я не розумію. Що відбувається? Я я не хочу грати, я не хочу грати про ці ігри. Ну давай, падай, він впав, напевно, так, так він впав. Пав, Я ось кажу, що треба робити. Брати багато блоків та й все. Просто будувати, як всі росіяни. Просто безглуздо це роблять. Не бійтесь росіян. Я вам кажу, не бійтесь не бійтесь цих трусів, бо вони саме мене писали в коментарях гадості. Погані. І... Але я крутий, я Макс Прайм. Просто вбити, знаєте, як перемагати росіян. Просто вірте потім один на один, один на один, один на один. Але не так як я про... програю зараз. Програю і програваю. Це дуже погано. По-перше, по-друге, по-третє, по-четверте. Є один шанс, якщо... Як Так. Там їм немає чого робити. Так, ну тут просто він стоїть, ось і все. Я пам'ятаю, що, що я раніше їх перемагав. Як це робив? Я вам покажу. Це вхід до нас, напевно. Та щось ти, блін, бо це нереально. А чого ти мене б'єш? А чого ти такий такий сильний? Так, дай дайте мене чи стрілу, чи. Росіяни ще б'ють дуже багато, але мозгами думаю. Все дуже важко це росіян перемогти, але дуже важко, дуже легко, якщо ви вірите своє. Ще один кілер повернувся кілер, і він дуже якийсь ось такий якій він е, ну, просто грає. Все, друзі, до побачення, росіян програли, бо в мене не зламав дух. До побачення.